maganda pang thumbnail. <laughs> ah, game na, game na! Walang lalabas ng building ah! Hoy, walang lalabas ng building ah! Magpa-parkour lang kayo ah, parkour lang ah! Walang babarel ah, game. Bibig na mountain, magtago na kayo. Pa 10, 9, 8, 7, 6, Uy, tago na! 5, 4, 3, 2, 1. Uy, alis na. Ayan na ako. Nanako tayo. Hmm. Titignan natin kung magagaling kayo mag-parkour. Bawal lumabas ang building, ah. Tira ko yung... Ang bilis! Ang bilis! ay! Ay! Ay! Ikaw ko na control ko na wala yung control. Teka lang, teka lang. go, go! ah, no! May, may, may green yung buhok dito. Nasaan? ah, tapos na mo na! Tapos na mo na! Ang, ang, ang bilis ng babae! Ang putek! okay tayo, okay tayo. Hoy, bawal mag-gilandaya ah! ginagawa mo dyan? Sino <laughs> to? Sino to? Anong ginagawa mo dyan, Louie? Ilan na lang, ilan na lang, anim na lang, anim na lang. Ay! Ay! Oh! Ah! Ah! Ah! Ah! 60, wala na buhay. Wala na. surprise walang yan walang yan ang bilis mo tayo ah ah ah ah isa lapas ka na lang tapos na na ay ala ay ala ang bilis! Ang bilis! Takto na, ang bilis! Paano, Brensky? Ilan na lang, ilan na lang, ilan na lang. Uh, teka, teka. Teka lang, papakiramdaman muna natin nasan sila. Mukhang meron tao sa rooftop, ha? Ah. Ayun. Uh, Naka-all mic ba kayo? Aha! <laughs> Diyan wala kayong abot ha! ah! Teka lang! <laughs> Ah! Baba! <laughs> aray ko, aray ko! Nalaglag ako! Nalaglag! Teka lang, kukunin ko lang itong ano. Andiyan na ako. Uy! Ay, buko ko inipit ko! Ay, naipit si Nash! Naipit daw si Nash! Madama, sarap-tap kami! Tatlo na lang. Tatlo na lang. Magagaling magtago, ah. Magagaling magtago itong mga to, ha. Ah! ah! <laughs> Bawal kayo magsutukan. Ito na ako. Oh. Papatayin ko na kayo. Kala nyo di ako marunong umakit ha? <laughs> ano? Ano? Ha? Sino siya? Wala na buhay sila pa. Selo. Madam, 50 lang pag nanalo ha. 15 kotos. Hmm. Nahulog, nahulog.

Hoy! Oh! <laughs> isa na lang, isa na lang, isa na lang. Ang galing nila siya. Hindi mo makakapagpasa ka. Teka. Mahahabol oh. ah, kita na. Relax ka lang. Hi ka legendary and kay Kirk. Wait na guys, tapusin lang natin itong ating... Sina... Sinash na lang. Sinash na lang ang natitira. Ano kaya natin mat matatalo si Nash? Magaling mag-parkour kasi to si Nash eh. May bata, nasa harap na Uy, nasa rooftop ako kanina eh! Hindi mo ako pinatay. Asan ka, Nash? Malapit na. Ah, 30. Hindi na lang lang. Ay, lag, lag, lag, lag, lag, lag. Ay, lang. Ah, talo ka sa bed. Talo ka sa bed. Is, isang ampas na nalaglag ako. Nalaglag ako. Teka, wala no. Naglalag ako. Napalo ka sa puwet, no? Ah, so kaya si Nash, ang galing magtago. Ah! <laughs> Ayaw wala. na! Ayaw mo pala! Ah! Ang bilis mo, parang garnero siya eh. Katapos mo na, malaglag ka sana. Ah, hindi ka nalaglag. Ah, oh, pagod yung karakter ko tumakbo gagi. Ay, tapos ka na swerte. Ang dami na nakakapagod. Ang putik. pagod ang pagod. Pagod ka na din. Nga lang. Di ba tayo tapos? Oo, nakakatawa eh. Nga lang. May gob ka na. Natapos ako na! <laughs> Natawa ako! <laughs> Daya mo! Ang daya! Walang iya ka, Nash. Walang iya ka. Ang bilis! alam. Hindi naririnig? Bakit? Ay! Ah! <laughs> dito naman. Ay, putik patay ako. Ay, nalaglag. <laughs> Daya! Ang galing, ang galing ni Nash, ang galing ni Nash. Ang galing minutes yun! Ang tagal natin nagamulan! 16 minutes! So, thank you, thank you sa mga sumali. Sa Salamat sa lahat na sumali guys. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button para makasali ka sa next na video. So, mag-comment ka na sa baba para ma-shoutout ka next video. Bye-bye mga bulbols. Thank you!